Miro mi pasado y quién me lo iba a decir Me paso todas las noches pensando en qué escribir Yo, yo, creo que tengo claro de lo que voy a vivir Empezamos de abajo pero vamos a subir Yo, yo llévame para el cielo Saldremos con victoria, con el primer puesto pues Tendrás tu paraíso, nena, te lo prometo Y cada noche borrachera después de los conciertos ah, Mamá, te lo juro, tendrás un armario nuevo Vivirás de lujo, viviremos eternos Si hace un par de meses que viajamos sin freno Nos sobrarán billetes, ya pilla pillado el Ahora me piden letras pa' todas sus canciones Bro, yo no improviso, son todos guiones Yo tengo la corona, lo dice mi nombre Si me escucha tu jeva, pero que no te asombre <laughs> Casita frente al mar, viviré con mi nena Lejos de esa gente, lejos de los problemas ah, Llevo ese rotito, mami, que me lo niega Ahora tengo lo que quiero, ahora nada me frena, yo yo